Hey guys, uh, pupunta tayo ngayon sa Power on Wheels. So, maglalakad ako ngayon. Kasi ginawa ko sa Power on Wheels at i-release na ako. So, guys, nandito na tayo sa Owa. Ayan. At ipaparegister na tayo. Nasa City Hall na tayo. So, sana yung pakulit. Ayan. Ayun, mahaba na yung pila. At may registration na. Sis, dito yung pila ng OWA on wheels? Dito. Medyo haba. Ayan guys, ang haba ng pila. Magpaparegister pa rin. bilang isang national government agency sa ilalim ng Department of Labor and Economic Honorable Antonio Limpo. Uh, thank you, thank you very much po sa pagpapakilala. Uh, sa ngalan po ng ating mahal mayor, Mayor Pedro Benjaminigan, sa ating pong Vice Mayor, Vice Mayor. Di ba? May, may kurot. Ano, sa sa maliit na bagay o malaking bagay, relate ka relate eh ang samay ng Pilipino dun sa istorya ng anak. May point si Gildin, pero mas malaki ang point ni Vilma Santos. Tama? Okay. Paglagpas sa taon na para naman po ako na may start ako 20,000 po ako ang Pilipino. Pagdating na po sa medical assistance, hindi ang mga character. At po yung mga mga sakit na hindi pasok sa disability, kasi sa hindi naman permanent yung kanyang uh, no, na aksidente, eh, hindi naman permanent yung, yung injury, pwede nito papasok sa medical assistance ng law. Kwento ko lang po, ano, alam ko po ang bawat sakripisyo ng bawat isa po sa atin dahil tayo trabaho sa itong bansa. Alam po namin anong pinagdaanan mo na, ang pinagdaanan mo. Kaya po kami na nasa city government po sa pamumunan ng ating mahal na Mayor Gemma Buenjo Lubigan, Vice Mayor Bobby Montelcoso, at ang Team Lubigan, ay eh, patuloy kami sumusuporta sa mga ganitong programa. At kami rin po mismo ay gumagawa ng mga ganitong aktibidad para makatulong sa inyo. Muli po, ako po si Conservative Paolo Lubigan, na uh, ah, napanganon na Joseph and Paulo Lubigan, taglay ko ang isang apelido kahit kailan ay hindi malilimutan. Maraming maraming salamat. Wala yung tabi ko. Nag-fill up na naman. Ah, di nakadalawang fill up po kayo? Oo, nakadalawang fill up po.